ვაჯობებს მამას მურბოზავრებს ყველა სუშველია ვინც იცხოვს მას დახმარებას თუ მის გვერდით ხარ რას არი დარდო თუ ცუდი რამ შეგეთხვა უნდა დაუძაბო მურბოზავრებო წინ ჩვენ რაზინგასი თურბოზავრებო ყველა გაჩრდილ თურბოს ამრებო შევხედე თავ გადასალე ყველთან ერთად მომაკვლა და იძახე თურბოს ამებოცი თურბოზავრები რა მშვენიერი დღეა. აბა, დავიწყოთ დილის ვარჯიში. რატომ რას არ მინდა ვარჯიში? წავალ გავირუჯები. რა კარგად დაფრინავს ზერი. ნეტა მეც ვისწავლო ფრენა. მაგარია, ეთხობა დავიძინე და ეს მეც იზმრება. მაგარია. როცა გავიღვიძებ აუცილებლად ვთხოვ ზერს ფრენა მასწავლოს. ზერ, ზერ, დამელოდე. ანკი? ანკი? ანკი? ანკი, შეიძლება დაგეძინა? ზერ, ახლა სიზმარში ისე დაუფრინავდი. შეგიძლია მასწავლო? ფრენა? რა პრობლემა? ახლა მეგასწავლე. სანამ ფრენას შეუდგები, უსაფრთხოების ტექნიკის კურსი უნდა გაიარო. ფრენა როდის უნდა ვისწავლოთ? მოიცადე, ჯერ უსაფრთხოების ტექნიკა. მაშასე. ასე ასე. კითხები გაქვს? აკი, შენ რა გძინავს? ვის ძინავს? ყურადღებით გისმენ. მაშინ შეგვიძლია ფრენაზე გადავიდეთ. აფრინდი ოღონ ძალიან მაღლა არა. მე ხომ ფრენა არ ვიცი. შენ შენი უსაფრთხოების ტექნიკით საბოლოოდ დამაბნიე. ისიც დამავიწყდა რომ ფრენა არ იცი, მაგრამ არა უშავს. რამეს მოიფიქრებთ? thank you აი, ხომ გითხარი, რამეს მოიფიქრებთ მეთქი? დარწმუნებული ხარ, რომ ეს უსაფრთხოა? რა თქმა უნდა, ეს ხომ მუხის კერქია. ის რკინაზე უფრო გამძლეა. პატარაში სტომაგი პარა. სიჩქარეს რომ აკრეფ უნდა გაფრინდე. გამარჯობა მეგობრებო. ზერი და ანკი სად არიან? ცოტას დააფრინდები. ეს აფრინებილი კი ცოტა მოკლე აღმოჩნდა. სხვა დროს გამოვა. დაрахდება საერთოდ. ახლა ვიაგეხნით ყველაფერს. ანკი მთხოვა მისთვის ფრენა მესწავლებინა. ხო და ზერ, ურიკასი ადვილად ვერ აფრინდება, მას ტრამპლინი სჭირდება. ტრამპლინი? ეს არის მოედანი, სადაც ანკი სტარტს აიღებს. ეს ურიკის თავკავია. ეს ტრამპლინის სამაგრია. ეს კი ის მოედანია, სადაც ანკი დაეშვება. მართლა გავფრინდები? რა თქმა უნდა. რთული ამოცანაა, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. ტურბოზავრებო, წინ! მარშასე ბული და თორი ტრამპლინისთვის მოედანს მოამზადებენ. ტრაკი და ანკი მასალას მოაგროვებენ. ზერი და დო დაშვების ადგილს მონიშნავენ. გარანტიოსული ამბავი იქნება. წარმატებას გისურვებ ანკი. ფრთხილად იყავი. დელტა პლანი არ დაკარგო. ის ბებია საყვარელი სუფრისგან გავაკეთეთ. უნდა დააბრუნო. მოემზადა? ყურადღება. წინ. Anki! Anki! Anki! Anki! Vasha! Asha! Khilad, marjunim? Marjunim? Marjunim? Marjunim? Ai, ase. Prena gasavle. ძალიან მაგარი იყო. შენ შეგიძლია სიმძიმემის აწევა მასალო. ადვილად. მაგრამ ჯერ უსაფრთხოების ტექნიკა უნდა ითვისო. ასაკეთებთ რბოლისთვის ემზადებით მაკარია და რა რბოლა რბოლა დაბრკოლებებით გამარჯვებული турბოზავრების თას მიიღებს ბული ტრაკი ისო ბული აი თოც წერია ოთხჯერ თორიც არის წერიც ეს დიდი ხნის წინ იყო ახლა უკვე არ დაურბივარ ისე ჰაერიდან ვაკვირდები ანკი სად არის მისი სახელი აქ არ არის ანკი აქ არ არის, რადგან არც ერთხელ არ მოუგია. ო, არ უმართლებს. ანკი მთქვა, რომ აღარ მიიღებს მონაწილეობას რბოლაში. საერთოდ ის მუხლუხა ტექნიკა. აბსოლუტურად მართალიცა. მას ხომ ბორბლების მაგივრად მუხლუხებიც აქვს. თქვენსავით სტრაფაციარული არ შეუძლია. არც მე მაქვს ბორბლები მერე რა. ერთხელ მოვიგე კიდევაც. შენ შეადარეთ რა აქ. შენი ერთი ნაბიჯი მის 10 ნაბიჯს უდრის. ეს ხომ რბოლა. უძლიერეს იმარჯვებს და ასე. მე რეიტყვით რომ მეგობრები ხართ. მითხარი დო, რამდენ ჯერ წაუყვანი ხარ ბუქსირით? ხა? თორ, დინარაში როცა ჩავარდი, ვინა მოგიყვანა? აბა რა გავაკეთოთ? ერთი იდეა მაქვს. ის ევრბოლა. ყოველთვის ერთი და იგივე. მომბეზრდა. ანკი, გამარჯობა. გამარჯობა. აქ მარტო რატომ ხარ? ყველანი ტრასაზე გელოდებიან. არ მინდა. კარგი რა, ანკი. უშენო ტრასიზამენ. ვინ არის ყველაზე ჭკვიანი? ანკი. ვინ ახმარება ყველას? ანკი? ჰო, ჰო. ადრე იოლი ტრასები იყო. აი რთულ ტრასაზე კი სადაც ფიქრია საჭირო, არავინ არიცის ვინ მოიგებს. არ ვიცი. არ ვიცი. შეხომ სინამდვილეში სტრაფი და მოხერხებული ხარ. ო, მაგრამ მე მუხლუხები მაქვს, გადია. მათ კი ბორბლები. სხვათა შორის მუხლუხები ძალიანაც კარგია. მით უმეტეს რთულგზაზე. შასე, ძველი მუხის უკან მოსახვევი იქნება. ფრთხილად იყავი. მე რეკი ორმოები და ბორცვები იწება, ამიტომ ყურადღება არ მოადუნო. ყველა მონაწილე მოემზადოს. დორბაზავრებო? წინ! ანკი მიდი, გასმიაჭირე. Bolj iztisujemo za debit. ანკი ანკი ანკი ანკი ანკი ოჩა ანკი ანკი გაიგიმეთ კამერაში არიყუროთ ორდე შეიძლება და მე ყოფილიყავი მის ადგილას ტრაკ შემდეგ ვრბოლამდე ერთი წელი გაქვს მოემზადე სად მიდიხართ? ფეხბურთი ვითამაშოთ. ვერ ხედავ რომ არ ვწალია. და არაფერი არ გკითხოთ, ეს საიდუმლოა. Yes! საჯარიმო. კუდი და უდე და კბილები თამაშე. ასე რა? კარგი, ძალიან ძალიან შორიდან გამოვიქცევი? ძალიან ძალიან შორიდან? ა? აი, რაკეტა შევქმენით. ეს ხომ ბებიას ორიკა? იყო ორიკა, ახლა კი ეს რაკეტა. რა საკეთებ? გაფუჭებ. ნუ მაგარია შეიძლება გავისეირნო არა ხოლო ჩვენ ვიცით როგორ უნდა რაკეტით წეირნობა შენ არ იცი მე მგონი უბრალოდ ზუნწები ხართ წავიდეთ აქედან მეგობრებო ზუნწები არ ვართ უბრალოდ ძალიან ფრთხილები ვართ ახლა სამახსოვრო ფოტო გადავიღოთ შესანიშნავია, ახლა ასებსადოთ. ტრაკ, ძალიან მძიმე ხარ. ეს საყიფათოა. დამუხრუჭეთ რაკ, წინჭაობია. მუხრუჭების დაგენება დაგვავიწყდა. ჩქარა, ტრაკი ჯაობში ჩავარდა. ტრაკი საფრთხეშია, ტურბოზავრება წინ. მაშველი ვიქნები. ა არა, არ ვიქნები. დროის დაკარგვა არ შეიძლება. ეს ხომ ჭაობია. ანკი, ტროსი გადაუგდე და ნაპირზე გამოიყვანე. ეჭა, გაჭა, ტროსი გამოქაჩეთ და ხეზე მიაბით. გაუძელი ტრაკ, ახლოს ვარ. გაუჭი, გადმოაგდეთ. აკ! გავაკეთო თორ შენი დახმარება გჭირდება კი, გამოკაჩე. მადლობთ მეგობრებო, რომ იქიდან გამომიყვანეთ. დურბოზავრები ყოველთვის მოდიან დასახმარებლად. ან მოფრინავენ. დაგენაძლებები რომ ვერ მოასწრებს. არა, აღარ დაგენაძლებები. ნამდვილად ვერ მოასწრებს. <laughs> უკვე მოფრინდა. შეხედეთ. ეს რა არის? რაღაც ლაკა. ვაშლი გადაიღე? ეს ვაშლი არ არის. ტელესკოპში ვიყურებოდი და რაც დავინახე, ამოგიბეჭდეთ. ეს ხავს? დიდ მეტეორიტს. ნამდვილად ასია. პებიას ბაღში მოფრინავს. შენ რა იცი? ეს ლაკა ვაშლს გავს. და ვაშლი ზომისა. ხომ ასეა? ო, ასე? ვაშლები კი სადიზრდება ბებიასთან? ბახში, ესე იგი მეტეორიტი იქ ჩამოვარდება. ბებიას ბახში გოგრა აქვს, ჩემპიონი. მეტეორიტი კი მას. ბებიას ძალიან ეწყინება. უნდა გადავარჩინოთ. ბებია? გოგრა, და რა შეიძლება სტრაფად? რა გეგმა გვაქვს მის გადასარჩენად? მე ვიცი. მეტეორიტი შურდულით უნდა ჩამოვაგდოთ. არა, ვერ მოვარტყამთ. იქნებ ტყეში შემოვიტყუოთ და მახეში გავაბათ. მეტეორიტი? ის ხომ ქვა? რით გინდა რომ შემოიტყუო? ყველით? იქნებ? აი, ამ ხელა ვენტილატორი გავაკეთოთ. ის მეტეორიც ტბაში გადაისურეს. მე ვხდი რა უნდა გავაკეთოთ? მომყევით. აუფიქრე. რაღაც უზარმაზარი ჩოგნის მსგავსი უნდა გავაკეთოთ. და მეტეორიტი მოიგერიოთ. მართალია. მართალია. დიდი ბადა გჭირდება? ბაღის თავზე გადავჭიმავთ და როცა მეტეორიტი მოფრინდება, მას ბაუმ! <laughs> წინ ბადი საძებნელად. ბადეს ვხედავ. ტბასთან ახლოსა. ბაშა, წავედით. გარგი, მოდი აქ ყველაფერი სწრაფად დამოვხარო და სხვაგან გადავითანოთ. მეტეორიტიც მოტყუებული დარჩება. გენიალური იდეა. ეს რა გააკეთეთ? ბებია მალე დაბრუნდება მაღაზიიდან. აკი, არეულობა დახვდება. მხოლოდ ერთი შეხედვითა არეულობა. მაგრამ თუ არ დააკვირდები, ყველაფერი თავის ადგილზე დააბრუნეთ. თორემბებია გაბრაზდება. მე მგონი, ყველაფერი მოვაწესრიგეთ. ბავუჩკაროთ, მადე გავჭიმოთ. მეტეს გეგმას მივდევთ. მეტეორიტი შეიძლება წუთი წუთზე მოფრინდეს. მარჯვნივ, ახლა მარცხნივ. მე მგონი ყველაფერი მზად არის. შემოწმე სად არის მეტეორიტი. მოიცადე, ლიზა უნდა გაწმინდო. ხედავ, მას ბაბუაწვერის ბუმბული მიეკრო. ოო, მეტეორიტი გაქრა. მე მგონი ეს უბრალოდ ბუმბული იყო. მეტეორიტი დღეს არ იქნება? ახლა მე მოფრინდება. დავიჭიროთ? ო, ჰო! <gasps> აი, ჩქარა! მარცხნივ! მარცხნივ! ჩემკენ, ჩემკენ! სტეკ, დეკაკეთ! მოდი. და 14 35 თქვენ საძებნელად მოვდივარ მეტეს ხედა ბორიასაც აა აი, ფედა თვითონ გამოჩნდა. ეს უსამართლობა, რომ არ დამეცემინებინა ვერასდროს ვერ მიპოვიდი. ერთი წლის შემდეგაც კი. კარგი რა, როცა მე ვეძე პირველ რიგში ხეებს ვუყურებ. ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ეზოში დასამალი ადგილი არ არის. აი, ტყეში ადვილად დავიმალებოდი. დეიდან ორა გვიგრძელავს ტყეში სიარულს, აგავაგრძელოთ თამაში. ფედა, ახლა შენი ხუჭები. არმესმის სად წავიდა? იქნებ ტყეში წავიდა. გახსოვს, გითხრა რომ იქ ვერავინ ვერ იპოვის? მე ვიპოვი, თანაც ადვილად. ბორია, გინდა რომ მარტო მოძებნა? ის შემი ძმა, ამიტომ მე უნდა მოძებნო. მიშველეთ და მეხმარეთ. ო, ფედა? ორი მარტო არ უნდა გაგვეშვა, ახლა რა გავაკეთოთ? მე ვიცი, ტურბოზავრები დაგვეხმარებიან. აა? აა ა? ა? შესანიშნავი კადრია. თქვენი დახმარება გჭირდება, ჩვენს მეგობრებს წეში გზაებნათ. პანიკას ნუ აყვებით. აუ, ზერი დასახმარებლად ვიფრინავს. არ ვიცოდი რომ წე ასეთი დიდია და ავიღალე. შია, ყველა შია და სწურია. საინტერესოა ოდეს მე გვიპოვიან თუ არა ვიპოვე მაგრამ მასთან მისვლა ადვილი არ იქნება ერთ მხარეს ჭაობია მეორე მხარეს კი უფსკრული უფსკრულზე გადავიდეთ ვაუ რა მხელა უფსკრულია ახლა რა გავაკეთოთ შენ ამბობ რომ შეუძლებელი არაფერია მაშინ როგორ გადავიდეთ ზაქცე უხესხედავ, მისგან ხიც გავაკეთებ და მეორე მხარეს გადავალთ. ტურბოზავრებო წინ! თორ, მიწადადგებ და იმ ადგილას, სადაც ხიც გავაკეთებ. ანკი, შენ ხეს აიღებ და ტრაქს მისცემ. შენკი, ხე უბსკრულის მეორე მხარეს გადააგდე. ეს ეს დილის ვარჯიშის ბრალია. ახლა როგორ გადავალთ? იდეა მაქვს. იქნებს რომ ყფილი ხიდი ავაშენოთ. აი ასეთი. ბევრად უკეთესი იქნება ხიდი ხიმინჯებზე. ხიდი ხიმინჯებზე. ფანტასტიკა. წერი დედო, ხიდისთვის ხეები მოძებნეთ, ბულ, შენის ხეები აქ მოიტანეთ ორ, ახლა უფრო დიდი მოედანი დაგჭირდება. იქნებ ხიმიჭები მაგრად არ არის ჩარჭობილი. ახლა ვე გავამაგრებ. ფიცრები გჭირდება დასაფენად. ანკი. მორები ტრაქს გადაეცი. ის მათ ფიცრებად დაჭრის, შემდეგ ხიმინჯებზე დააწყობს. არ გააღვიძა. იდეა მაქვს, მაგრამ ამისათვის ყველგან მავალი დაგჭირდება. სად არიან ბიჭები? უკვე გვიანია. სად დაიკარგნენ? ჩემი ბიჭები არ არიან. არინ ეროულო, დახუჭობანას ვთამაშობდით. დიდხანს ვეძებეთ და როგორც იქნა ვიპოვეთ, წამოდით. ეჯა, ბორა, მიწაზე წოლა არ შეიძლება გაცივდებით. ჯობი სად არის? საშიში ტყეს სად არის? დაგესისმრათ, წამოდით. ღვეზელები მზად არის, მეგობრებით დაპატიჟეთ. მეგობრების გარეშე როგორ შეიძლება? ო, უკვე ადგომის დროა? ჩვენ ქალაქში მივდივართ, ჩვენთან ერთად წამოხვალთ? მე წამოვალ ქალაქში. იქ არასდროს არ ყოფილვარ. ამობენ ძალიან საინტერესოა. არ შეიძლება ტრაკ. შენ ვერ წახვალ ქალაქში, ძალიან დიდი ხარ. დიდი ხარ და დიდკბილა. იდეა მაქვს. შეუძლებელი არაფერია. ტრაკ შეუძლია დინოზავრების მუზეუმის ექსპონატად მოაჩვენოს ხალხს თავი და ჩვენთან ერთად წამოვიდეს. ვაშა, ექსპონატი ვიქნები. ოო. არა. ჰაუ. ჰაჰაჰა. იქნებ სანამ ქალაქამდე ჩავალ ტრაკმა თვითონ იაროს. ტრაკს არსალია, სამუზეუმო ექსპონატის როლის რეპეტიციას გადის განაგრძე? იქნებაზე, ვითომ მიურბივარ? არა, არ გამოვა. მე ყველი თვალები არ გაქვს. ეს სულ სხვა საქმეა. წავედით. აი, ეს ავტო სამრეცხაოა, თუ არავინ არ იქნება წყალსაც დავლევთ. ცხელა. ახლა ცივწყალს დავლევდი. მეღიტინება. მეღიტინება. მეღიტინება. კარგია, ოღონდ ბევრი კაფია. მარცხნივ გაიხედეთ, თქვენ წინ სასურსათო მაღაზია, მარცხნივ გაიხედეთ, თქვენ წინ ფოსტა. ეს კი შუქნიშანია. ფოსტა. შუქნიშანი. გმადლობთ მეგობრებო, უთქვენო დამქალაკს ვერ ნახავდი. გაჩუმდი. აქ ახალ სახს აშენებენ დღეს კვირა და არავინ არ არის, მაგრამ აინც არ წავალთ, ეს სახიფათოა. სამუზეუმო ექსპონატი. ხელით არ შეეხოთ. მას რა, ღიტინის ეშინია? მე არაფრის არ მეშინია. აი! აპუა! მოპოტიეთ! შემთხვევით მომივიდა. რა უმსგავსობა? მოლაპარაკე ექსპონატები ადამიანებს თავს ესხმიან. გიჩივლებთ, ოღონდ ამოსვლაში დამეხმარეთ. ანკი, გთხოვ, დაეხმარე. კაბინაში არავინ არ არის. ამწეკი მოძრაობს. რაღაც მოხდა. აა, ახლა ამწე ჩამოვარდება. ამას არ დავუშვებთ. ანკი, გაუჭი დაიჭირე. თორ, საყდენები დააყენე. ტრაკ, არ მისცე საშუალება რომ ჩამოვარდეს. ზერ, თვირცადევნე თვალი, турბოზავრება წინ. ბრთხილად ტრაკ გმადლობ რომ გამაბრთხილე турбозавребом სამთულაზე ერთად 1 2 3 კარგად იმუშავეთ, турბოზავრებო. სალში წასვლის დროა. ისევ მომწყურდა. იქნებ ავტოსამრეცხაოზე შევიაროთ. მეღიტინება! მეღიტინება! პეტა, რა დავალება მოგთეს? პრეზენტაცია უნდა მოვამზადო დინოზავრებზე. ძალიან ადვილია. ჰო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი რით დავიწყო. მოიცადე? მე მოიფიქრე. შეუძლიათ თუ არა დინოზავრებს თანამედროვე სამყაროში არსებობა? მართალია, ჩვენ ხომ ვიცით რომ შეუძლიათ. ზუსტად. შეგიძლიათ ტელეფონით ვიდეო გადაიღო? შესანიშნავი იდეაა. საინტერესოა. სად წავიდნენ? როგორც წესი, რომელიმე მათგანი აქ არის ხოლმე. შეხედე. ზერ! ზერ! გამარჯობა. როგორ ხართ? რა არის ახალი? არაფერი, დანარჩენები სად არიან? ზინავთ, ისვენებენ. შენ რატომ არ გძინავს? მე უკვე გამოვიძინე. აა, არ გამიმართლა. სასკოლო პროექტზე ვმუშაობ და ძალიან მჭირდება დახმარება. მაინც როგორი დახმარება გჭირდება? მინდა რომ რამე დინოზავრული გააკეთონ. მე კი ვიდეოს გადავუღებ. და რა? ნამდვილი კინოვარსკვლავები ვით ვიქნებით? აა, ასე იქნება. ახლა მე ყველაფერს მოვაგვარებ. Machasse? É? ყველანი მზად ხართ გადაღებისთვის? კი, კი, მზად ვართ. კი, მზად ვართ. კი, კი. ბეჭა, ზუსტად გითხარი რა უნდა გავაკეთოთ? რამე ისეთი, რასაც ჩვენი წინაპრები უძველეს დროს აკეთებდნენ. მმ, ერთმანეთს შეებრძოლეთ, იღმულეთ, ხეები წააქციეთ. ეს როდის იყო? ჩვენს გავსი არაფერი შეგვიძლია. არა, არა, არა. არა. ჩვენ ცივილიზებული დინოზავრები ვართ. ხო, აუცილებელი არ არის მართლა იჭხობოთ. შეგიძლიათ გაითამაშოთ? გავითამაშოთ? ეს ახალისო იქნება. ჰო, გავითამაშოთ. შვენიერია. პირველი ვინ იქნება? შვენ ვიქნებით, მე და ანკი. ვეი, მაგარია. ძალიან მაგარია. აბა, ზათხართ? კამერა? ვიღებ? რა მოგივიდათ? ჩვენ არ ვიჩხუბებთ, ხომ ასე აზერ? ჩხუბი სისულელეა და საერთოდ არ არის საინტერესო. აბა, რისი გაკეთება გინდათ? არ ვიცი, შეგვიძლია ლამაზი თაიგულები შევკრათ. რა? მაინც და მაინც შთამბეჭდავის ანაყობა არ იქნება. მოვიფიქრე, შეგვიძლია ვიცეკვათ? ეს კარგია, გიჟდები ცეკვაზე. მსოფლიოში საუკეთესო პროექტი იქნება. კლასში ყველა საჯობებ. ო, და ეს თქვენი დამსახურება იქნება. ყველაზე მთავარი სანახაობა ჯერ არ გინახავს. 1 2 3 4 ტურბოზავრებო წინ ოსკარს ყოვი გავხდები. მილიონობით ნახვა მექნება. ოსკარსაც მივიღებ. ერთი პატარა პრობლემაა. ამ ვიდეოს ჩვენება არ შეიძლება. ჩვენი არსებობა ხომ არავინ არ იცის. ამაზე არ გვეფიქრია. რა ვქნათ? გამოსავალი არსებობს. პეტია დახატავს ყველაფერს, რაც ნახა და რაც ვიდეოზე გადაიღო. სერ, კენიასი ხარ? ვიცი. Thank you დუბლირებულია სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ.